espetxeak patriarkalak direla diogu. Zergatik? Jendartea, gizon eta emakumen arteko harreman hierarkikoan antolatzen delako. Baina, zer esan nahi du horrek? Patriarkatua, instituzio guztietan bir sortzen da, eta eremu guztiak blaitzen ditu. Familia, hezkuntza, lan merkatua, komunikabideak. Ba, gartzela ez da salbospena. Maiz diogu, Euskal Herriko emakume presoek zigor erantziak dituztela emakume izateagatik. Nola bait, bere genero rola austeagatik. Frantziar eta Espainiar espetxeetan dauden euskal presoek ere badituzte zigor erantziak. Urruntzea, bakartzea, salbuespeneko neurriak. Zer gertatzen da emakumezko euskal presoen kasuan? Tatuek argi erakusten dute. Euskal emakume presoak bakartuago eta urrunduago daude emakume izate utxagatik. Datu hori emakume preso denetara zabaldo daiteke. Izan ere, Frantzian eta Espainian emakumezkoentzako hiru espetxe daude soilik. Ama diren presoentzat oso modulo gutxi daude. Espetxeetan amatasun modulo intentsiboa sustatzen da. Aitatasun modulorik ez da existitzen. Kasu honetan ere, rolak ondo manatutak nahi ditu sistemak. Gainontzean, gizonezkoentzat pentsatutako espetxeetan, azpiegiturak dituen soberakinetan biltzen dituzte emakumeak. Espetxeak pertsonak suntzitzeko pentsatutak daude. Horrezkain, espetxeak genero rolak bir sortzen ditu. Lehen esan dugu emakume delitu gileak bere genero rola errotik hausten duela. Espetxeak bide zuzenera itzularazi zinaiko ditu emakumeak. Horretarako, modu asko darabiltza. Tailerrak, aktivitateak, formakuntza eskaintzak feminizatuak dira askotan. Beste adibide batzu dira, moral ertxia eta gorputzaren gaineko kontrola. Palpazioak, miaketak, biluzketak, arropa arautegia, placer subjektu izatea ukatzea. Frantzean, sexu harremanak izatea zigortzeraino. ino. Espetxearen izaera patriarkalak, urruntzeak, presoen senidei ere zuzen zuzenean eragiten die. Bidaia luzeak, arriskua, listripuak, gastu ekonomiko ikaragarria. Eta nola ez, badira motxiladun aurrak ere, edo bidaiatu ezin duten guraso, senide eta lagunak. Horrez gain, presoaren sustengu eta zaintzalanak ere askotarikoak dira. Paketeak, arropak, enkarguak, babes emozionala, bisitak antolatzea. Kasu honetan, berdina pasatzen da. Gurean ere, gizarteko rolak birproz duzitzen ditugu. Zaintzalanetan, nagusi dira presoen ama, aizpa, neskalagunak. Zaintzalanen aitortza, ahoza odabilen honetan, uste dugu lan horiek burutu dituztenek dagokien aitortza merezi dutela. Baina ez hori bakarrik, zaintza lanak banatu eta kolektibizatzea ere beharrezkoa ikusten dugu. Ikusi dugu espetxeak ertzasko dituela. Emakumezkoen kasuan zigorrak zein zamak biderkatzen dira. Kanpo zein barru. Amaika arrazoi pilatu ditugu Euskal Presoen egora lehen konpontzeko. Orain, gure esku dago Egoera hori aldatzea